前髪で雰囲気作らせてあげえや。もうこうやってデコ出したら違う顔やったみたいな。え、産毛。あなた40分間でどうちゃこうちゃ言うたらもうその人と何年とか続かんねほんまに。何年何十年って見越した付き合い方じゃないんじゃろね、この子はね、もう。もう、無理よ、そりゃもうヘラルって何まあ、そんな管理が上手い人は、きっと排水口の中身も汚いから、その歯ブラシで磨きゃいんよ。 都合よく寂しいけん連絡しとるだけで、メタメタに振られた女の子だろ絶対もうね、他に男がいて、他の男が相手してくれんかった時に、2番手としてあなたは誘われとるだけじゃけん。無視彼氏の女友達が可愛かったらどうやって自信持つか。うわぁ、めっちゃ嫌じゃけども、まあ、結局選ばれたのは私でした、みたいな。うん。まあ、隣にいる、その、私の彼 結局選ばれたのは私です。まあ、なんで恋愛ができないかはわからんけれども、まあ、まず自分から恋愛できないなら相手に好きになってもらったりとか、相手に興味持ってもらえる自分じゃなきゃ結局恋愛のこの、なんかアクシデントの種みたいなのができないわけだから自分磨きを頑張ろう。興味がないというか分からんだけじゃと思うんで受験プレゼントして無理やり着せて「えこういう服着る何々くんすごい好きだな」みたいななんかすごい努力したくなる私も可愛くなる努力みたいな感じで持ち上げ持ち上げ持ち上げという感じで なんか思うんだけど、嫉妬の表現ってもう絶対にうまく伝えられないじゃん。なんか、重いって思われるってそれほど好きなわけじゃん。絶対さ、あなたが大切にしてくれないとどっか行っちゃいますよ、みたいな余裕がある女って絶対遊んでっから。一人カラオケしてぶちまけよ。深く考えすぎないよ、きっと。もう、この人との恋愛をしてて、私は将来絶対良かったって思うならその人ともう恋愛すればいいし、結婚がゴールならもう結婚相手を探すしかない。もう、 どの自分が楽しいか。やっぱ彼氏いるいないに関わらず、女性ホルモンはぶっ放さんとモテオーラが点らしくて、そんなもん言うたって彼氏おらんしなと思って私は分かった。SNS にホルモンぶっ放さんよ。だから私の最近の投稿は、彼女風、メス風な投稿が多くてちょっとやらしい。えー、なんか、メスっぽいこと言っていい私好きな人とご飯食べるとき、もうなんか自分の顔が 崩れてないかなとか心配しすぎて、もうご飯の味一個もせん。どんな美味しいご飯でも。えー、好きな人とデートなんかもうそんなんさ、マジでさ、もう前日半身浴してミルキット履いて、パックして、当日、漏れるよ。絶対メイク漏れるよって思いながらも真剣にメイクするよ。好きな人には、もう一 ぱい考えて、どんな絵文字にしよう。え、この文章だったら重いかなとか、女の子がいっぱい考えて返信するので、秒速で返ってくるってことは、それほどラフに興味がないってことですね。セフレと付き合いたいってどういうこともう自分でセフレって表現してしもうとるが。好きな人と関係持っちゃったじゃなくて、もうセフレって言っちゃっとるがもう。そしたら向こうも絶対そう思っとるし、その先はないんじゃない セフレって言ったらもうどこまでのメンヘラか知らんけど、まあ、最近なんか、俺の彼女がメンヘラでさ、みたいな。メンヘラって言葉が日常的になってから、メンヘラメンヘラ言うやつ多すぎ。結局自分で向き合えよという感じなんよ。すぐメンヘラで片付けるな。ちゃんと、自分が付き合ったんだからちゃんとして別れな。同性は考えなくてもいい。小さな悩みが増えます。まずアドバイスできるのは、ベッドが別々。できることなら部屋も別々。いい距離感が大事。 肘です。え多分それ育ちええわ。ママがね、しっかりとした教育のもと、服着てねんと風邪ひくよ、言うて。育ちええわ、それ。おっぱいが小さくて未来の彼氏に申し訳ないです。どうすればいいですかうん。おっぱいなんかで、ね、もう、どちゃごちゃ言うやつとそもそも付き合わんで、もう。もうおっぱいがどうしてもコンプレックスならもう別道着のお尻で。 もなんで多いんだろこれ2回目なんだけど、私答えたの。前も言うたけど、もう父が無理ならお尻、お尻が無理なら技え、技言っていいんかこれな。 <laughs> どういうことや彼とのチューはキュッって感じで、エロエロなチューがしたいんですが言えません。もう言うや、アイガスな。エロエロな、もう小がなチューしよみたいな。 Can you come through?